natin lahat mga kaprobinsya. andito naman ako ulit. Welcome back sa akin YouTube channel. Andito. Andito ako ngayon sa aking gardening. Uh, masaya ako kasi ang pananim na bukol ba? Ngayon ko lang napansin. Oh, lumalaki. Ah, kung mga alaga sum <laughs> sumama ayan pa oh kung first time ko sa akin channel please subscribe at pakiclick na rin si bell para update kayo sa akin bagong video okay eh, tara papakita ko sa inyo aking na tanim na mais o oh, ayan tambakan ko na ng konting lupa para gumanda ang pagka pagka usbong niya ay sko Akala ko kasi, um, hindi na sila tutubo kasi, di ba yung unang video ko, kasi maraming bukbuk yung mga buto ng mais. O aya, tumubo na sila. Mas nauna pa nga tumubo yung ano, ito o, oh, yung sweet corn. Ito yung mala, ano, mais na, mais na malagkit. Ayan. kahapon. Ang lakas-takas ng ulan maghapon. Minto lang yung ulan siguro mga last 2. Last ng hapon. Ayan. Una umuwi. Natapos ko rin yung iba. Ay, ah, yung iba kasi nagtanim na ko ulit. Diba tumubo na rin ganyan pa kaliit? Ito, uwi na ako. <laughs> Ayan, ah, pahinga muna. <laughs> pahinga muna konti. Ah, basta ako kasi tumubo na rin yung ako tinanim na mais. Akala ko kasi hindi na siya tutubo kasi ah, nauna yung tumubo yung ah, sweet corn. Kasi yung, ang bagal din yung isa na malagkit na mais. Ay, asawa ng Diyos, tumubo din. Yan na, ano-ano ko na rin, tatabakan ko ng, ng lupa para maganda yung pagkalaki niya. Ayan. uh, thank you sa mga nanood sa aking mga videos. <laughs> kahit wala kahit na iba walang kwenta akong video pero okay lang masaya pa rin ako kasi ah, nagko-comment pa rin kayo kahit at ganun na. pero maraming salamat. Uh, ayan. Uh, uuwi, na, <laughs> uuwi na rin ako ang aking mga alagang pusa. Ayaw pa umuwi. lalaro pa sila. Ayan. Ayan. Baby! Dali, puti. Ayan. Ayan. Huwag nyo kakalimutan subscribe yung channel ko at pakiclick na rin si bell para update kayo sa aking bagong video. Good morning sa ating lahat! Bye-bye!